ये जगह परफेक्ट है चलो बैठते हैं ले भाई फिर निकाल यार oh no! अबे पुलिस भाग भाग कुतरे भाग भाग कुतरे हमें लगता है पुलिस मेरे ही पीछे लगी है oh, no. अबे कुतरिया साले मोबाइल अबे साले तुझे अभी कॉल करना था रख खामा खा डरा दिया रख साले मोबाइल अबे यार अब इनको कहाँ खोजू अबे ये मैं कहाँ गया लगता है पुलिस चली गई एक उतरिया साले मेरा मोबाइल बज रहा था चलो फिर चलो अबे कुतिया साले तूने तो डरा ही दिया था यार भाई रिंगटोन चेंज कर दूंगा यार अब समझ में आया ले फिर निकाल यार अब बे बैग कहीं छूट गया यार चलो खोज के लाते हैं कहीं पीछे तो नहीं छिपा लिया चल भाई मेरा गला सूख गया भाई मुद्दू भाई गला सूख रहा है यार तो किसी और को बुला ले के लिए आया मिला भाई मैं तो रास्ते पे जा रहा था साइड में देखा तो ये था। चलो फिर पार्टी चलो करते हैं ये तेरा ये तेरा और ये मेरा भाई क्या कर रहे हो यहाँ पे यहाँ पे मैं हूँ मेरे फ्रेंड्स हैं और यहाँ पार्टी हो रही है आओ भाई आओ हाँ भाई तू कहाँ गया था ना यार हाँ भाई चाइना गया भाई इधर आ अबे झूठ बोल रहे थे उनको भगाने के लिए मजाक कर रहे थे यार हेलो गाइस हमारा वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करें कमेंट करें एंड शेयर करें और सब्सक्राइब करें घंटा को भी जरूर बजाएं हेलो फ्रेंड